садыр жапаров ысык көл жана каракол аэропорттору модернизациялоонун жүрүшү менен таанышты күз кыш мезгилине даярдык көрүүгө 15,5 миллиард сом бөлүнгөн деди акылбек жапаров ирандын президенти илим жана маданияттагы таасирдүү аялдарды кабыл алды жолугушууга айгүл жапарова катышты марат иманкулов сауд аравиясынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын начальниги менен жолугушту кыргызстанга корея банкынын изилдөө тобунун делегациясы келип кетти кыргызстандык сиам эгиздери өзбекстанда ажыратылды президент садыр жапаров бүгүн жыйырманчы январда ысык көл областына болгон жумушчу сапарынын алкагында ысык көл жана каракол эл аралык аэропорттордун модернизациялоо долбоорлору менен таанышты мамлекет башчыга манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун президентинин иш башкармалыгы жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилди президент садыр жапаров ысык көл жана каракол аэропортторунун модернизациялоо боюнча иштерди күчөтүүнү тапшырды алар баардык эл аралык жарандык авиация тараптарына жооп бериши керек белгилей кетсек мамлекет башчынын демилгеси менен улуттук өнүктүрүү программасынын алкагында аймактардагы аэропорттордун инфраструктурасын жакшыртуу жана ички авиа калыбына келтирүү боюнча иш чаралар белгиленген күз кыш мезгилине даярдык көрүүгө он беш жарым миллиард сом бөлүнгөн бул тууралуу областтык мамлекеттик администрациялардын башчылары жана өзүн өзү башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуусундагы жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров билдирди анын айтымында бул каражатка жүздөн ашуун жүк ташуучу унаалар жана техникалар андан тышкары жүк ташуучу вагондор сатып алынган ошону менен бирге министрлер кабинети башчысы республиканын эгемендик жылдарында кечиктирилгис көйгөйлөрдүн тизмеси өскөндүгү бас баса белгиленди аларды пландуу ураттуулукта чечүү аткаруу бийлигинин аларга болгон аң сезимин жана мамилесин өзгөртүү ошондой эле жергиликтүү жетекчилерге катуу талаптарды коюу менен алынат кыргызстандын биринчи айымы айгүл жапарова ирандын президенти ибрахим раисинин тегеран шаарында жыйырманчы январда өтө турган илим жана маданияттуу таасирдүү аялдардын биринчи эл аралык конгрессинин катышуучулары менен жолугушусуна катышты жолугушууга армениянын премьер министринин сербиянын ирактын буркина фасонун президенттеринин жубайлары ошондой эле европа азия африка жана латын америкасынын кырктан ашык өлкөлөрүнүн жогорку деңгээлдеги делегациялары анын ичинде азербайжандын казакстан россия түркменстан өзбекстан пакистан индонезия малайзия сальвадор кытай япония жана башка өкүлдөрү да катышты өз кезегинде биринчи айым айгүл жапарова кыргызстан менен ирандын жаңы форматтагы өз ара аракеттенүүсү ийгиликтүү жана перспективдүү өнүгөт деген ишеним билдирди кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы марат иманкулов сауд аравиясы королдугунун куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын начальниги фаяз бин хамад аль рувайли менен жолугушту жолугушуунун жүрүшүндө регионалдык коопсуздук маселелери терроризмге жана экстремизмге каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү кырдаал учурдагы эл аралык абал боюнча пикир алмашуу болду чакырыктарга жана коркунучтарга каршы аракеттенүү ошондой эле экономикалык өнүгүү жаатында кыргызстан менен сауд арабия королдугунун ортосундагы практикалык кызматташуунун актуалдуу багыттары талкууланды кыргызстанга корея банкынын изилдөө тобунун делегациясы келип кетти маалыматта айтылгандай алар үстүбүздө жылдын он алтынчы он сегизинчи январь күндөрү кыргызстандын улуттук банкына эки миң жыйырма экинчи жылга билим тармагында өнөктөштүк программасы боюнча корея банкы менен улуттук банкынын ортосунда эки тараптуу макулдашуунун алкагында келип кетишкен иш сапардын алкагында делегация улуттук банктын жетекчилиги менен жолугушуп анда билим тармагында өнөктөштүк программасы жана мындан аркы кызматташуу маселелери талкууланды өзбекстанда кыргызстандык сиам эгиздерин ажыратуу боюнча операция ийгиликтүү өттү өзбекстандын саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей мындай операция өлкөнүн тарыхында биринчи жолу жасалды операцияны өзбекстандын тажрыйбалуу дарыгерлери жүргүзгөн медицина кызматкерлеринин профессионалдык адискелүгүн өнүктүрүү борборунун директору профессор хабибулла акилов жана ташкент педиатриялык медициналык институтунун балдар кафедрасынын жетекчиси профессор насриддин эргашев жардам берген